Hey yo, voilà, yo des. ジをしに南町田まで来てますで俺自身去年ぐらいからまあ海外だったり国内だったりっていうところでジャッジの仕事が入ってきてて、まあ、今回もその仕事の一環として、えー、ボールビートチャレンジカップ BBCC のジャッジをしていきますで今回の大会は、まあ、ビギナーからミドルクラスぐらいまでのレベルのプレイヤーたちですコンセプト的にはもうマジでバトルガンガン挑戦してガンガン経験積もうぜみたいななかなか素敵な コンセプトのバトルなんで俺としても楽しみです結構知らないね若手のプレイヤーたちがいたりとかで、まあ、なかなかどういう感じになるかよくまだ分からんけど、えー、まあ面白そうだね、まあ、長い一日撮ってきますオッケー6グループ目いきましょう バトルになります。

ないですかで、えっと、バトルですごい大事っていうか、まあ、フリースタイルで結構大事な部分なんですけどあの自分自分自分になると僕は多分勝てないそういう人自分自分になっちゃう人一人称で全部見ちゃう決まったか決まらなかったかだけで考えちゃう人は多分厳しいですでなんでかっていうとバトルって自分と相手だけじゃなくて DJ がいてお客さんがいてそれ以外のプレイヤーがいてっていう状況の中でそれ以外のところ全部無視して自分だけってやってたら

Go. Tell me like a Hellcat. Hellcat. Yeah, so you get. Yeah. Oh. Yeah. like a hell. 골을위해서자유롭게하는골이뭐그그김정만야티아 ナイスレイはいということでね、えー、全部のバトルが終わってでなんか突然やり始めた2オン2のあなたが優勝して、えー、今日締めくくることができましたやーなということで、えーまあ、今日出てたプレイヤー全員は晴れへんやけど、まあ、優勝したうずらとか何人かインスタ貼っとくんでぜひみんなチェックしてくださいボールビートチャレンジカップ終わりです秋と陽介さんマジでありがとうございましたほんじゃあ、また次回のエピソードで